Hallo jongens, mijn leuk dat bij mijn deze nieuwe video op mijn kanaal Gator Gaming. Waarom lieven twee mensen? Wat? Plan We lost, GG. Someone left. Hey. Oh. Bomb down. down. Ninja. Courtyard, courtyard. One is water. Bomb is courtyard. Heb ik er nou twee tegelijk? Nee. Last. Wie? vodka. Dit kan je niet hond. Wat the fuck? Ik veel, hij had een AWP geel. Nu low. Something on it. 그래서 Ordering Yup. Jesus. You scared the fuck out of me. HP. One back of it. One A. I'm low HP. Oh shit. FPS with this. Yeah, I meant. I hit one. Oh. Yeah, report to Mabakas. Fuck, I don't hear. Defusing. No 18. Ja, veel te laat. Ah, die was, die was echt intens. Pushen. Ik ga naar BOB. Dezelfde weg. Ja, maar fucking Jezus. Ik fucking... We staan op de brug. Oh, Groen heeft weggejaagd, denk ik. Kom lang ben Er zit er wel één onder de brug, volgens mij. Ik heb kroppen dood. Ik e. brug op Oh shit. I'm sorry. Nu, ze weet al waar je zit. zou dat nou kunnen? Zag ik die Plifier? Hij ging praten toen ik aan het uh, fucking AWP'en was. Bom is water. Ik had de bom, bom down.